Sveiki draugai, šiandien pas mus svečiuose yra Arvidas, aukštas žmogus, legendinio žalgerio liudininkas, sakykime taip, dalyvis, dalyvis. dalyvis. Arvidas Venslovas, kuris parodys paslaptis vengriško patiklo Perkelto. Arvidai, kuom surištas Perkeltas su tavo gyvenimu? Taip jau atsitiko, kad Vengrijoje teko pagyventi keletą metų. Kadangi jau e, šiandieną vyrišką virtuvę perina e, mūsų svečiai Tai tegul jisai pabūs šiandieną Master Chef. Tikėkime, nepilsiu jūsų virtuvės. Pristatom gradientus. E, jautinos e, kulminė, cukriniai kaulai, saulė gražuolėjus, raudonieji svogūnai, šampinjonai, raudona paprika, malta raudonoji paprika, aštrioji paprika, česnakai, druska pipirai, pomidorų pasta dar ir raudonas vynas. Dedame svogūnus ir kaitinsime iki gražaus geltono atspalvio. Svagūnai, manau, apkepė. Dedant sadžią papriką neturi būti labai didelio karščio, nes jeigu papuls uh, ant senelių, sakykime, arba per didelį karštį, paprika dega ir duoda kartumą. Įpilame truputėlį vandens. Po to, kad mes šiek tiek atvėsiname. Kad paprika nedegtų. Kad paprika nedegtų. deda mėsą. Ir tirštumą, sakykime, želatina duoda. Ir sanariai. Sanariai. Ir tai tai- cukrinis kaulas. Taip, tai dedasi cukrinį kaulą. Dabar ugnį turėtume šiek tiek primažinti. Dedam papriką, česnakus. Ir kaip minėjau, e, receptą pasakė vengras, virtuvės šefas, pomidorų pastą. Taip, ir truputėlį aštrios paprikos, aitriosios. Šiaip e, vengrai gamina aštriai. Uždengiam, valandai tikrai, viena iš būtinų sąlygų kuo mažiau kilnoti dangtį ir sumažinti ugnį. Supjausyti kopūstai, truputėlį padruskinam ir dabar duos bandysim juos ant meilės kopūstam. Čia bus salotos. Tai kopūstus išminkime, dedame raudonų svogūnų ir jau truputėlį pridedame morkų. Truputėlį su morkomis paminkame. Čia ruošiam salotas prie, prie perkelto. Į vandenį dėsime druskos, cukraus. Truputėlį acto. Išmaišom ir paliekam pastovėti praėjo 40 minučių, pasižiūrim, kas čia pas mumis. Iš esmės, e, perkaltas turi būti labai tirštas. Bet tik tiek, kad kai verdam, e, aš verdu, visi pagėdavo, kad būtų daug padarų. Tai man tenka laviruoti tarp to. Praėjo maždaug pusantros valandos. Tirštėjo truputėlį. Dedame pievagrybius. Pievagrybius deda ne visi. Vėl kaip pasakojo, čia yra skonio reikalas. Daug kur nededa, daug kur deda ir vynas. Apie porą šimtų gramų vyno raudono. Mūsų patiekalas išviri. Vengrijoje vyksta Piorkelto čempionatai. Tai greičiau E, šventę. Visas miestelis e, renkasi stadione ir jo apylinkėse e, nemokamai dalinama mėsa. Ir kiekvienas norintis organizuoja savo komandą ir verda perkaltą. E, turbūt perkalto e, ypatumas yra pagrindinis tas, kad e, kiekvienas virdamas e, jį deda savo gamybos e, maltą papriką, e, šviežią papriką ir vyną. Ir dėl to skoniai e, be abejo skiriasi. Aišku, kompetitinga komisija renka nugalėtoją, čempionai, kuris iškilmingai apdovanojamas. Tai tikrai įspūdinga šventė. Kaip vienam patiekalui, e, tą, ką man teko matyti, tikrai labai įspūdinga.